ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے قرآن پڑی کہ جو دیکھو مان جاؤ گے قرآن پڑی سنا خدا نبی کی ہے میرے نبی کے لیے سنا خدا نبی کی ہے میرے نبی کے لیے کائنات سجی ہے میرے نبی